E seguo Simo con i video di fitness Pure con i video di business Non è vero tutto quanto quello che dicevano Ora finalmente io lo capisco Faremo la storia quindi studi la mia Ho ricominciato pure più di una vita Non mi sono perso mica sulla mia via Ed ho fatto viaggi pure in Bulgaria E quando pare che la vita te ti butta via E che poi non usciremo più da lì A poco noi faremo fuoco Sai che sono loco Tu continua a seguire la magia Ah